kusaye 12 ezona mm. kuluno oluwo kubiri olomwezo ogwokuna omwaka 2022 mugum onaku ndiserwa kubiri meaning the second day sinti it's a tuesday friday olwalero ninge nakusomezire bili ogwokuna 2022 uh, mugumu nze jaga nasema kwazi kusoka i could uh, jagenda kwa agenda mchezo akuna kisanja agenda 2026 tunongo kuna vitamale mirundi bwetubeera bwona kula friday ntoko kaganya nozo njawula msaku mukwanu kwa tamale mirundi msirikali um, wa PDF abadde abera rasha yonga ja kolere mirimu je abadde mukusoma actually uh, Lieutenant um, um, uh, uh Afandi, Lieutenant um, Mwera um, Biderinya, mm, nainga, yasanyuse nyo ya ngambi nti ya bade Russia, mm. ya nga aturiza na nganti, okuja kukuma nti Russia ina uh, eh, gundi ya zenja ulo, aganti walua wali winter, walua wali summer, walua wali summer nishi, mm. nena ngama time zones za East Africa, mm. zibete sawe mwe Uganda, zibete sawe mwe Russia, mm. so ira ngama nti umkuku na fumweda kwenye zide na ngambi ya nimba uliriza, mm. Eh, nga abira kula inyoku, ya kumiu, ira, nga agara inyoku kula vaya, zenga mm. nonyo kamaru, nomwanange yafunye abawagizi bangi eh, bamutwala boston mudwaliro mm. ekinewunyisa mm. waliwo ekikazi ekigwagwa ogwako omunye mukitinda eh. nje ekiba kubira kigwe ku ttaka nze ewaffe jajjange yavuma pookino ne bamusiba emyezi mukaaga singa bamugulanga kuvuma bakulene babazaayo nze ndi muvumi wako simanyi nti muisafiramuno mulimu ansinga okuvuma ovuma because you see olubona kino ekyakiina emimu emimyufu ekyo ekyavumanga museveni biguni ziba bihayalinga oyinza okugamba tindozaliwo omwana alwadde ekidduka nokyomusaayi akipamye mukama emimu emimyufu bwegityoba ti enkoba ekuna tamali these are useful guns kino nakirabye ku byuma byange omwenda gende wabo ku kyalo tumubirazinge tukitire kino kyakiyiga ne kiduma kati nakirabye ku byuma byange nga kyetisa ebintu byakyo kitikka kyayingidde kampala ngoyinza okudduka satelaiti nolwekyo ekyo ekikazi ekivuma abantu mukindekere What is because it's humanas? Humanas, say what you Are we talking about parentage? Parentage. We are talking mm. about eh, eh, eh, damage. A healthy human. So what? We are going to be one of the young and the young. Oyo mkazi ya zaro mwana we Oyo mwana bibali boche vudo Wale wamuna ee ee janga siye ye Eo na mwana kwa mku wali ya vudo Hei Urugubaku bie Hei Wamira Urugubaku miyao Emiaka jini Tumayinti wabamu kumiyao ndi waseno baba kubyo mupira abana bange ne babajja mu Yero tuzaba ni birundi atenge soli ya wono omuliro gweka binja era bange nabazayo era kati waliwo nabadde kubanze nasomera mba ku style ati mukyala gundi abaagala nnyo bishop kauma au bishop gundi eh, ono gundi olwalira mm. abana bange mukazi wabaagala nnyo mm. yes era so, nabazayo so, ne, ne, um, ba abaana abadduukirize bebale eh. eh, abamusaasiwopaasa bamuyita mangeni hmm. ne mukyala we bagambye ajje tumutwale mudwali bamufunidde boston kuba amanyo galina kubeera digested olubasimanyi kyebamukola bo baleka afudde ngodi ekikazi ngekyoekyonaekyo kirina okwonga ekikazi ekyo kakati kamba boosi kyazaala mu bajja omwana kakati ekigaya bwe kizaala mu nkobe omwana nafaanana atya ekiki ekigaya mungu ba omwana kati ya nafana anafaananana ani chigaya ani mkobe teka to those people to understand how they came about we should remain very responsible people. I'm telling you this. Hmm? You got to have eyes and you can see. not going to change each and everything because you want to fit in. And I hope that that, that is very clear. And it should be understand, understood clearly that we started this journey and we must accomplish it. It is not a matter of somebody just coming from everywhere. They come, they bulldoze you into something you don't understand without you using your mental psyche. You should be very vigilant at using your mental psyche to digest through everything that comes into your eyes, that comes into your ears, that comes in touch with your skin. So you should not just feel, you should reason. Use your eyes to see, your ears to see, but use your brain to digest each and everything that comes around. We are faced with a lot of trouble if we don't help ourselves to go out of it. There are several, several things that are happening in this country. Politically, economically, I mean financially, hmm? socially, culturally, we are going down the drain. And if we don't know this, we are not going to come to anything. We're just going to wake up like uh, there is a certain insect. I think uh, eh, yeah, they call it Nakuhura, Nakuhuria. Hmm? Then the Baganda call it Ndiurira. It is normally the maze. Hmm? As you plant the maze, it gets inside deeper, deeper, and deeper. By the time it remembers, it is it is in the saucepan and she's boiling. That's when it remembers to quit. So it dies just like that. It, it resembles caterpillar without uh, these uh, spikes. So we have to be very responsible. Very, very responsible. We should do the initiative to be responsible for our actions, to be responsible for the repercussions of our actions, and let those kind of actions be positive. Let us go into advancement. We should never look back. We have been troubled by several people, and you know this clearly. They've come from east to west. They've come from north to south. Just to bring us within the middle. the responsibility is all about us. Should we just look on and wait to see things just happen? You know, haphazardly, and we cannot do anything to put everything under total control. We should be able to control each and everything, and that let that be our responsibility. Look at what happened, what is happening in the media. Where His Excellency trying to, to, to put several things in order, there is a lot of conspiracies happening behind his back. Behind his back. Every battle is just directed at different people randomly have a hazard, but the impact is felt by the president. We have a very good president who is a very, very crisis manager. But for how long is he going to go? Stretching and straining upon people who are very vigilant but very idiotic in way of performing and executing duties. So we should always think about what we do and we should always think better. We cannot continue just like that. We don't have a specific direction. Hmm? up a cabinet and the, and the respective state ministers. the emerging several departments, prestatos, agencies, authorities. So I'm looking at that is really happening, and if we don't fix ourselves, the country is going to fix us, and we're going to become a burden to the regime. And within no time, we shall be kicked out. We already have cases to answer, several of them, several cases to answer. Some of you who saw uh, uh, the, the, the, the final outcome, we have two people at the stake of languishing in the prison. Who cares? Should we say everybody does not? Who should care? Because it is going to create a very, very wide gap, which is very, very hard to bridge. And so we should be able to think and think better and behave better. So I need to hear from you. What exactly do you think we can do to fix ourselves? And and the the we can have better, service. Service. We have better output from the actions that we do, from the activities that we do. We need a better output, a fundamental and significant great output, output. That is what we're looking at, and that is what we're looking for. Anyway, I'm not supposed to speak it all. I'm not. you, have something to say? Uh, thank you very much, um, Afandi. I'm, looking at the several things that have been happening. Quite have been off to the villages, yeah, okay. doing some farm work, but I decided to come back and then we take it up from where we came from. I mean, for to take it up from where we left it. We had the teams that would control the damages, that would clear the mess, and would also help us to project further and accelerate our actions. Currently, we are disintegrated, and everybody selfishly cares about or themselves. Now, there is no way we are going to fix our things when our enemies, those who simply don't like us, are standing and their existence. We have been denied several opportunities because uh, because the Kadaga is uh, is there as uh, as uh, as the speaker of parliament. We are very lucky we have people like Knight and Afandena Reis who are doing some great work but remember, most of the things are supposed to be executed by the State House Comptroller. Anything that comes through the mainstream is there. I the I find the Night, they are only handling things that are in political lines. And sometimes they are off the grid of the mainstream. Now, we have those ones trying to help us. but they cannot channel, they cannot be in charge of billions of money. That one is clearly understood. So the greatest obstacle there should be minister in charge of presidency. It should be the state house controller, and then particularly the person working as the principal private secretary to his excellency. Now, I'm very sorry to say, department of the first lady is very good and very conducive. You know, she's a very kind lady and uh, she trusts so easily. She awards, gives off responsibility for other people to take up. So she has not been so much used to the craft going around the people. She may not be able to differentiate a lie from a fact and a fact from the truth. so we have so much that is happening. We have so much that is happening that cannot be understood really. atuulisa webali kwendo kyanafenatera eyo ye fellowship yomukukunavu eba eh, atudde eyo ye fellowship yomukukunavu nze <laughs> kyenva mbibawa kyenva mbibawa alondoola banokka balomazi nedda nze kyembagalako kiri kimu this country nze am worried very worried toyagala kubani i was very worried mm. naye ekiŋumya eh, ekiri kimu nti mwabalokole mumugamba nti bona ategeranga ebibi byo nolokoka onakolangaki samusingirekabasajja batuse nokugamba hmm. nti mirundi tulina nomuwa ekirabo tetwamutegeera tetwalize mubuzibu buno bagala kuwa chino bagala kuwa compromise gulupu yawe mm. etuso kutegera ntibono nye nyo government ni museveni katiba yi seri to reach abada sija kubogera sija kuwa mubirala nivagamba te, eh, e, jetula gatu tuli mukabi ate nga tuli mukabi nzeayogedde ku bantu asatu mubabiri baga nti anti eh, eh, abantu asatu mu babiri ah. abantu asatu mu ababiri hmm. be bakwata nga batta abantu babatunda ebweru hmm. ate gurupu yakubiri eh, yes anti buli omwejjaonowenakulebyo abo bayizireyiri ate bano bakyayina nabapakistan bano baisirairi abaisirairi ah, bo nobwongo babutwala omwana nga mugezi musomero abaisirairi ah, kino kibinja ekyabaisirairi ate era oyo omwana bamusanze ne biliyoni nga kumi kubanga fo you, you dont discuss these issues mm. njagala mbabuulire waliyo eggwanga nga baliita lebanoni mm. Beirut chechari ya chibuka cha Lebanon ya chukulu mm. nga bachita the Nairobi of East Africa Beirut baina constitution inge gamba the president wa Beirut anabanga be, be, wa Lebanon anabanga Christian aba wala bune basenga yubanji wale msajja jenu nga mkatulisi Beirut ya jiteka msivu ya miaka kuminechi okukyusa akatundu ako kajja mu constitution beirut okuja omukristaayo atilebanon yafa ensi yatabuka ensi yatabuka efugirwa kubayekera ezibulakwagalabwagazikukwata ku akatundu ako kateeka lebanon emyaka 15 musivuwo nefaanawo ngeri ejeno omukatuliki tayinza kukiriza bakajjemu abakateekamu mu argentina mm. era kyaliyo nti pulezidenti wa argentina nabanga mukatoliki newajjawo omusajja menoni nga yimigura nti bakadde be nga bava siriya abasiraamu nga abantu bamwagala nnyo bo bakakyusa peace fule ne bakajjamu nkubulira nti levo yokutegeera kwakinabaga nti yugoslavia efaananya ddala uganda yugoslavia waliyo tito nga mukolesha mm. abasabya bebasingayo obungi mm. museveni waayo teyali muganda abasabya baayina kayira waabwe abasabya ne baganda ne badda ku tito tito naafuga emyaka asatu mu etaano yugoslavia nanalinement naye tito bwe yafa ne baganda nti ah, tuteekawo rotationo presidence tulina ebitundu bina mu yugoslavia buli kitundu kirete pulezidenti emyaka eki ojjukira nga natwatezako ku rotational president eh. aveko e, e, e, east aveko eh. mu north kati onaebanga dene okimanyi ebitwabitesako ati byabusiru ekitundu ekiseera kya kuresha bwekyatuuka tito gye yali ava nebabagamba nti aa ah, ah, mwemwatufuga emyaka asatu mu etaano mugira mulinda kolesha nega nti oba tulinda myaka asatu mu etaano tuddemu tufuke kuyokoseravia twekutuddeko abasabi abaali mu magye kale kyebereza gundi tito yali mukolesha ate amagye yagejuzaamu basaabu abasabia mm. abasabia nebagani tetuganye naye buli omusabia bwe yagula ttaka lya sabia mukekitegeeza mm. ndi ah, obaffe mutuganye abanyankole tetubafuza emyaka asatu mwetaano omuyankole lwaguze eka tuwekutuleko naye buli ewali enyumba y'omuyankole polopate ye yibale nti ettaka lyaffe wewabasibowo yugoslavia now is divided into four countries after tito nokwati somalia gyemuyamba mwenye baganda batu kati atafa nga nyina afanga mkachitawe somalia ya kube ethiopia muna kumusambu ya liye jitu se muadisa baba songa italy yalimwa ethiopia ee italy yalimwa ethiopia somalia mbiserebio menelik ee ya yamba ee ya yamba ethiopia orutalo rwadua yali soviet union ethiopia lulepe nerete meri hmm nge muli mweri kupute zistula tanka aba somali nebazitia nebabuze drawing Somalia was a powerful country. Ethiopia was it. Kumulembe kwa mini nga beba beba ina Eh, eh, ebyuma bya sukali nga spare parts ebyuma bya sukali bivawa hmm. it was a very powerful country so but you have a phone we're good or better see a country to disintegrate does not take a time kakati bano chimba agala ko asino if uh, eh, somalia yeah. ya disintegrating na mspeed ya yeah. mangu ne ganyu kutiri and look what anti ensi eh, tuzikola emirundi ebirpresidenti ekisanje kyaweddeko paliament kyaweddeko eh, kati baliawo eh, tuzikola emirundi eki hmm. ensi tugikola ngaomugoyo obanga omumbo gwemmere obanga eminwe nga bano abaagala federo nitubeera ne republic nebyo abaagala bino buli omwafumba omunugugwe ensi bwe tuba tugikyusa tuyina internal reforms tuji, tuji, tuji, tuji, tuji, tuji, tuji, tuji, ne external reforms abazungu webajja wano bemwagala ennyo ku mmeeri mutabuka ne muddayo this is external which am seeing these people are doing they have realized their problems era batu waliwo yayogedde n'abagamba nti ebintu byetukoze tulina okubyenenya kuba tuleka uganda kikyembadde mbagamba nti mwe we are going to have genocide was than Rwanda. Why do you think so, Tamale? Yes. Why do you think so? I think we have a deo. Tweza kwata Tamale mirundi no kuba mwana we. No yagala kuwa kuwicha nyina. No yagala omugobe kumulimu. No omugoba kumulimu. No murumba yone jalaze. No kwata omukazi alinga nasali. No muja kumulikungonde. Nabanga yagala kenda afunye umulimu mu UNESCO. Ne muvunana kubba milioni ya satu mutanu. Uyaziba numu. Omusangote kutambula. What type of people are you? nogenda okwata sagundi sakwa nomuyola eh, balyeku nakuba munda nakola ki nebamusiba omanye aladisi gwekusiba mukomera ababbi bosanze tebayinza kutta oyo nemujoga nemukanyi gwa kasasiro hmm. nemukwata byandala nemubba oluguudo ah, lwesakwa mbewunyabasakwa ah, bajagenda basakwa bajagenda muggulu abo mbewunya erik sakwa ah, andi kati ali muyisonze tontwalayo gotaga nti ala disabye nenkwizi restoring your popularity nemuyola bamunda nokwata byandala nokuba munda natunda ebintu byebyonna nabimalawo obugwagwobugwaluguddolwekatesobuli kasini e- kanziyo e- e- kasini kantwe ebyo ebintu tamale i think oza mawanga bibeeramu no byolaba bibiri ekenyaeno malisiletimiteriyo ah, ah, ah, hmm. tukiyita political manuvaling bano bamalisi nokwata omwana nomusalako omutwe obuteeka mu ofiisi yakadaga nowakadaga obutwa era bembewunya bakadaga kadaga yina internationalnga ndi wano sikikukubirawo kumaca <laughs> oyinza okukinneregamu mugati gwe baleeta wano nga obutwa babumuwadde nga neyabumuwawaali musajja namugamba dokita munyonyi nti have nine hours to, to, to leave emiji yafe tathe airport bamutwalawo bweyatuuka mu ddwaliro yayogera nti nze kadaaga oba tiyagaa nti mama wakadaaga ngabatia eri yaliwanira ku kisaawe bane muntu ala kunzita naye bakuba essimu mu state house eyali pps n'abagamba nti pulezidenti bamugaana okujja mu malwaliro agatakyajja mukubire minisita wa busoga affairs ngaate taliiyo nga balisuwa nti kata gagenda kufa nga mbaddamu nimaleta omutwe mbaddamu mmwe mbaddamu Eh, eh, thatmaris is not political manuvering mm. what ye fokadaga singa katonda teyamuyamba omwana omutwe ogwo ne baguleeta baali baagala bateekemu ebirabo motoka yakadaga bagiriza septing ere mu kkubo nti abadde atwala omutwe mulogo singa ali kuki bemukwatanga kunze eh, abakadaga bajja genda muggulu nga balamu kubuliddeera nasigala nammwe miamuswagolenge nti omwana ono ntya nti ajja kgenda akwatibweko aba opositioni mu america bamutambuze its not government this is a goon hired by somebody era ekikwewunyisa nti nemumawulire gaabwe tebabikubamu when was seen with what called an old woman bonna bakuba kati tewali kino kimwalagamu kikazigwe ngenda okukubeteeta kikazigwe ngenda okukubeteeta ekigaya ekigaya nikizaala omwana munkobe umwana kiyitaka kusiba busibi umwana wabuyitaka kutwala muzo wabajone kinyi kiwala nitaka kutwala muzi sweet awe omwana lwaki omuvunanira ku bazadde be ekyana tekirina kiri innocent kyekyesanga wesa zinga kizaliwa nugali mi mwana ogigalya ku bazadde naye kuba nokusaba kikazi ku ne nkobe ku kuki wana wana kanchi bakubire nekikwazi kino kanchi bakubire kanchi bakubire nti abye yabi wana wana abantu nchi bakubire nchi malewo eh, eh. my daughter my daughter wazalibwa mu kamu 7 hiki tukalira mwana chiko tukalira abutwe ne chitugalira obuto yani mbufurufiga which figure you talking about katu katu ambalakani katu ambalakani nchi waku vili nchi webuli kita mwana chimanyira ni chimanyira faimire ya kakati nje nkugamba nje ya lero tuze yuko analisisi ya nkugamba chicho labu miuganda echinzo kufana echinzo kufana lebanon look echinzo kufana na somalia andi nkugolide nkugambi mm. omusajja kugambi ya gala goba nashove aveu status control mateko kanona iti obana lwezo ayagala gobe status controller abebe vaina billions of shillings akoze evaluation ku first lady ndoza amuulidde mm. amuulidde byamwogeddeko mm. tiiba mulimbanga bwe baagala akiwulidde kyekyogedde hmm. ate bakimanyi bulungi tokiwudde bwekigamba biru zamasanyalazi zakirimu kiri mukyalo kirundantezakyo you take me to the village and the road gwemu endole tingishiza tiyamanya tiyamanya tia chamu debu dize yes na, na principal private and general president yee na yee ne kataka ino kufau kakati mchitegele niti uh, eh, abandu wa nasa tumua ababiti is a shame to our country is a shame to the president teba anga yun si abandu uh, eh, international criminal court jie kwa taba antu asa tumua ababiti nga papa funana kutaba antu wa awe Even Amin, you abuse that Amin was a cannibal. Let's just assume Amin was a cannibal. Never to kill for commercial purposes. You kill somebody's daughter. No, umana ndugamba buzi. Kupa kanibo yaba wachitambo. Yes. Neba na basendi. Ila mweche mba buza. Mm. Mugende ni mugandi Museveni agende. What has helped you is Museveni. Nchi manle kimi. Ne, ne. Unaba serikali kumi waka. buli maka galimu abasirikale abakakuuma what if museveni was part of this criminal gang tuwuli mutuwulire singa omukubo afuuka pulezidenti wa uganda ekitegeeza sayininga nendagaano ngefaamu ye nti abaana balina okutwalibwa be ojjawo ensi two thousand girls who went to arab countries immediately they arrived at dubai their destination was diverted to india they were subjected to prostitution to recover their money and eventually handed over to the slaughter houses to extract parts tamale ebyebintu nga bwogae nti biswaza uganda bswamwani akyatula namwekyenkubulira ah, muisafrica ani akyatula namwemwani akyatula namwe kuki era wa if you can serve your own people mumucommunity musaana muki tuyishatula mkominiti aotamali wenzijina wenjagala kupolisa chibuzo ndi erogan emani echilonji e- chetu cha aina is president museveni yanti eh, but, but his, for how long under his watch hey. Eh. notufunye vizibo mio yanti nida isusa mbwe abantu nishiji uchumayi ndi amaguli lete gabi kuwa anti ya uganda yeah. yeah. yeah. for the day ngatana fa ngatana fa kati ye kyakugamba nti mwamalanga okusuula emirambo fe netugijjeyo olwa tekinologi waffe bwetuyina netugisa bujakitinga nti mubitabo babanga bafu eyo nsi ogisanga weeta lubunga uh, anti samale nti nti one oyogedde ku media gyobaddemu yes. gyokuliddemu gyotegeera obulungi hey. magufuli gwe tuwogerako hey. gwe tubadde tuwaana ebbanga yes. lyonna lyonna hey. magufuli bwe yajja ngeyo midia tabeeranaaganaeeseveni yagumiinkiriza nti ekuba ebintu si midia naye yenyini nemuwaayizabazanya ebintu ebyo mm. atensoni yonna mwagiteeka ku museveni kati kambabuulize paalamenti eyo ne bakwata omuvubuka akwa ayo kyabantu ago poliisi nze njagala mbagambe abaana zafiiriddwa abantu bankubira esimu besatu baabo abafiiridwa abantu nti poliisi eri omugagga mwana yogedde omugagga no mumpe mujinzi munkubire miso muwiiki emumba bakwatire miso technologies poliisi esobola kukola nti omwana bamusaze ne miliyoni biliyoni kumi nakugamba ezo baziririddewo kakati poliisi esobola kukola enoonya mugagga eri gye biva letme asik naye mulabi kuba kakati epoliisi yammwe mm. eh, tetambula na crimes tewali nayogera ku saidi direct akulu emotoka yakera kumaca ngaeraga ku bombolod netomera akana kesomero omusajja natya natya nekalalira mumipiira yayimirira kugundi kubitana nagibukamu nadduka this parliament enacted we have the toughest law on trafficking in uganda lwakanaaka have you is it a national issue kuba bano bagala bawala abatanazaalako eh, kakati mugamba nti tingana bo letasagiri bajja kukwata n'abalamu bagala batanazaalako bagala abaana abawala abagezi nobwongo babuduliringamu abo baisirairi bwakutwala akugan tukebere omusaye yefuula responsible we shall not have sex until we change the blood blood okugicekinga tekitegeeza nti ayagala kubeera safe blood bagikonekekinga nabali nti tulina abantu kumi naye ono wa musaayi guno kakati bwotaba wa musayi ogwo kuba client bebalina omusayi gwo tegukwatagana nawe where do i get this information why do i get this mukwate kuwange mulabe why i don't even now know where but eh. why do you get that information yes why? because i'm concerned hmm. ndikakati omusajja gwe bakutene bilioni kumi poliisi eyo yagenzeko ku akaunti ye kumaso madasi kitegeza onusikanibu kati oyo oyo koti maso yewe moze semu kumye woku chale mbama sasi kuchalo nga nini na waline kitawe nemu kazuwe na haba anabe baba kwase kofini kuchalo kuno esaji angeri wali kumye woku ya tida ni yunga tujikube tujijewo mbukirizgaye na wetambali yes na ye polisi iso siya ili tamasola kola ngabuli sete basobola ante osola kola ngabiso wanga ndi siya ili tegeza kujekuli mbukawa ne gamba ndi nasanza kwa mbukawa yeye mukuta abakazi mm. na kwanza ikumi inafuna detail zawe zonna baba kuwatangira na kunyani baba kolaka ebyensonyi byonna ne baba kuba ebifaananyi ne babatwala tu kati gye mirambo bakubuulidde abasirikale nti biwowongole basi biwowongole if you have mm. eh, kundi eh, eh, nga mwakola fingerprints naki omulambo gubula gutya ewaabwe waago mm. mm? three if the police serious let us let them let, let them tell us let, uh, eh, tell us how do they transport these organs babitwala batya balina amayumba balina amayumba hmm. galimu abacyayina galimu abaisirayiri amayumba malungi ennyo mulimu firiji ne operation rooms omuwala omulenzi agamba omuwala tugende waffe bakulabe nkuintroducing mbakadde bange yuwa date lwaki odi omusajja nga akitaira nomutwala mu kotimaso this boy should go to the kotimaso bebamutirewo omulenzi yagambye gwobadde okimanyi nti basanzemu ten billioni kubanga human oh, being baba bamutunda hmm. avamu emiliyoni ya dola emu kakati ate bali ba middlemen bamufunamu miliyoni za dola musanvu tebawulira wano mukyayina era waliwo abagenzewo omukyayina okukima sente natuka omukyayina nyina muasatumuababiri asatumuababiri baliana mumusanvu nemukugaye nti mulimu kyamani werose wano kakati kankubuuze lwaki nkabirwako banyuka ddala omanye nti bakugamba ngakakuli kakalango nti abagenda ebweru mwewandisire okulina namaka ga minisita nankabirwa egwe walabala nankabirwa eh. nomugamba nti abewandika nalekayo okuwandika nede naye okulirantuliranye kyakiyomuntdago i stormed a meeting nga faza bakwesa abaana faza asoma misa mbw abasibire okugenda ebweru ayinterapted the mass wea nemugamba bweyongerako kuba gwe eh, me i entered the place nimujjako akazinda nedda hmm. babahayalinga bafaza nabo bagwamu ensa asabira abaana babane bagende babatte the government would have halted immediately export of labor singa tewali kampuni etwala abantu bweru naye bambi bano abantu babulijjo tebalinategeera nti abantu asatu mu babiri bali indited era batandika okuwa obujulizi nga munaana ku zuumu babakkiriza okuwa ku ate basiru basooka omwenyi munaana guno omwezi guno anti batwalanga makampuni gaabwe nakalema neyewuba nagala amakampuni g'abantu agatwala abantu ebweru gano gasigalewo gokka bazadde babaana mbabuuliza ekyo kyemuyita fika salama mukimanyi omanye nti accidents bwe yamanufactured ku lwemasaka nga amalwaliro gemasaka bagatadde mu senta waliole bazimba enkozaawo nga mumanye ebiyumba mwegendeeza ebiyumba bye bazimba ku byalo ebifaanana factory tujja bikuba ku ttaka enyumba yonna gye tusanga nga batiddemu abantu tebasigala ttafaali regimu ya prad kukubanga solution bano bebali mu kyagi ya gavumenti nti era red paper bwe yakawandiseeko nti organize kabadde katono nnyo tuprovoko babawe sente thats what they do red paper yawandika story satu ne bagiwa billioni satu n'ekitundu obutaddamu biwandiika kakati this is a group gyembabuuza nti nze nabagamba nti president museveni fwe abaganda tukozesa nnyo akati k'ekibiriiti nti mukati k'ekibiriiti kwomusigaddemu obuti bumeka mukati mu kibiriiti kya museveni mulimu obuti obwo updf ne mutabani we <laughs> yatiyenkubuulira updf ne mutabani we museveni beyasigaza ate instructions a date e, e, si ekikoze ati abimanyi how does museveni get this information omwana wange gwemukubye tawandi ekyo kibalaga ekisajja ekyabukula tekyekwekana kwekweka bane mukasasanya nyo nekikozi kino mukisasanya nnyo nga kivuma abantu tujja kufuna ababibetenta tamale tuwa kufuna ya babi metenta eyo na yoi tuwa inja kufuma babi kutwele kwa kwa enlightenment kukulebe kwa kwa kwa mwisha kwa lena na kanzari ya kama emiaka gena makumi ana kanti bidia nye mbizi nga evitongo lebi yonabi sanyeo yes yonabi weteo anti kukulele ya ulida ati kukulele anti kukulele akugambi umusaji na chobe mmuturugunyizo kamala nzene unye na chobe these are committed people what happens in nachobe's home nga ba professor mbonye bamugoba ku mulimu and these are not these people are not tribal no, somebody should not tell you that the mafia is a tribal this man has told you he is talking about the first lady nti ye niye is hmm. complaining kitegeeza nti naye tabayambye nti amanyi nenjamu omulaba mubalangiridde akakiko kanakaomulaba anti nkubuulidde hmm. nti era balangirira nti kanonit kwalina ndowooza abalimba nti amanyi canonitcanonitnamefatured mu pakistan ono kandiho amanye gabuulire mawulire ate nze ndebeeta kankubuulire I found Sali in the bush. Chikana mwemeka? Bwebalu onda, government, ya okero, baga ntusa do military commission, tulonde deko afende Sali Musali, because he was the most known commander. Eh, Sali Musali, ebisele evi? Hei, eh, yaji yari atumira mobile brigade. Mm, Nomiteka kwa? Ngama mumayi, yari mm. nyari yirufu. Rufu, eh, hey, Rufu. Hey. Rufu. I went and met Salim Sari. in the bush ne mugamba nti why they have proposed your name salimu salimu nangamba mwe junior man they have no powers to choose for us the people who must choose for us our political uh, wing etula eh, mondalane all the times i went to the bush i did not go to mondalane salimu nantiga number sente ngende mugulize ebintu mwaka kitamale nengende okubigula nanga nti bitwale omusajja bamuyita kalagala eruwero sala bakalagala nendegera nti onagamba ndi mubi was testing me salina mpa abaserikale nengenda ku famu ya kalinda katuno wagende kalagala nota wagende ruwero e kalagala nota msaka yambula noko mao ningoma unabiyo nimenya antistinga kubonza yobandi mubi nampa abasigaye netugenda ku faamu ya kaaya faamu ya kaaya twasakamu emirambo ena egyabagole egikyawunya nobuwoko it was a solo taka wound so i knew him era bano bino ebiwala kino ekiwala ekigwagwa hmm. kyebitamanyi nekyo kibajjano bino ebirala bigundisi genda obuuza owona omubate yatuuka okukwata abalalu bonna mu magye muwanga nalangirize totaddewo ejje ezibikizi bali bazibukuzi to improve the, the, the image of the government obote nga agenda okugwa yagenda eruzira nejjayo abasirikale abo abali abali waliwo yakubanga ebizimba omubbi ennyo owanalina okubanga amumanyi notorias baali aba waliwo eyagendanga mu kikuubo buli saawa mwenda mwenda kumi nekisawo kye bwati nemundu ye ekitala akijeyo ngaatambula dduka ku dduka musuulamu busuuzi tanyega talamusa sente owenamubuzi saawa mwenda kumi ngaagenda kusolooza alina emundu ye nekitala kijjayo kiriko omusaayi <laughs> naye ngaamaduuka atambulamu matamu era nga buli omwayina okutebakukubanga eh, emboka obutasula na sente omanyi nti engoye twazisuza nga mbise mu baafu anti babba mbisi <laughs> naye nga basirikale bakuba embooko obutasula na sente <laughs> bwagirakukukwata nesente bakubuuzayo lisiti ya pesa ikowapi Lisiti ya pesa iko wapi? Ngabaje kubbe ngoi ngichwalita ku. Eh, kubba ngoi. So no ngabakara ku. Ngoi ngoi tusiza mu bafu bine binya munju. Ju wajoki. Ngabakara ku. This government has failed to inform our children what happened. Nedda, mwabadi bende ko lecho buli muntu alubulwa na bulwanyi. Bunde, nabaganda wanu kali nali nsubuka. Yali alage shinda mitiana. Nasanga basirikali ku road block ange nkube etonya ne bamujjamu. Omusaid driver we nabaganda okadino. Oh, Kadino lankagane. tunajua captain tunajua major tunajua jeno iyo ka iyo kadi no lanka gani bachuli nga batadde ko ne sapuli nziru gavu tebamenyi lanka mu maji e eh, yakadde tunajuli lanka a ah, a ah. ndi bamufulumya mwe nkuba ne mukuba kadi no lanka gani nagenda ekinda mitana bo yadda ndoze ne wabawo abageza ababoli ari bagandi a ah, a tova munaka nje kuva mwanja zizanga ngenda mwanja zenga ngenda mwanja zenga ngenda kati kati nali bwe yabanga anyize nnyo iyo zitu type hizi story najiweleza muno himu serifu muno najituweleza naga nti ikintu seko tibachi nkolako na kwa amini wali wobonyo ewe ntebe ntebe airbase ya ganti kainali abidimu agakaba addemu atugerageranye ku amin ngenda kuyungula basajja bange bagendemu basista begogonya bajja kumubuulira oba tuli basajja oba tetuli basajja twagala abiddemu addemu avuma amaje simisapo nakyaka nagenda nakuba egindi nakuba e, e, e, namugongo muwanayo kati waliyo seyolojiko kolege eyaba anglikan chc nebakwata abaana bawala bonna raputi nebagenda mu muzikiti nebasikira mu embizi nebajoca nebalansinga ekifo kyona omulabirizi eyagezaako okutaasa abaana bamwitanga reverand bazira bazira bamuta nebamuteeka mu lyato lyomwenge baga nti bukazi woluvanyuma newenikotunamugongo have not hard somebody talking about reverand bazira mudinizamu kakati semisa pona paulo mwanga navaayo na naye gundi yamuvuma nnyo mishairi kauma kauma yagande ye paulo muwanga paulo lwaki temwetikula kimwetisa ekibalemeredde nagamba njogerera wano kauma bwali basajja bannange bifaawo tebyeŋŋanaŋŋana ono mulaba mukuba ddagala lyatannamanya gye lyavu ti ataddeyo omukono bwati ekya bwe balirangirira nti fu abakristaayo botaddeyo obaddawa ate owaffe tanagendayo newabusiraamu sinnamulabayo ebibaawo tebyeŋŋanaŋŋana naye wali yasinnamulaba nga ataddeyo omukono kati kawumala agamba nti njogerera wano anaafuga uganda agenda kuva luweero ensi nedduka nkiddemu agenda okufuka uganda agenda kuva lweru tubakooye muwanga pawulo mweti kule ekibalemeredde pawulo muwanga nayimirira n'agamba nti ebigambo byeyogedde mbiwulidde ndimuwulize ennyo mu bannaddiini bwange mu kanisa njiwamu ekitiibwa tugenda kuzaawo ebintu ebirina byononeddwa simisapo nakyakatangalabo ono mulabaza vice president agamba muwanga ono unawaza minister of defense ono minister of fundraising wa butale tujja kudda <laughs> yesu yasanga abakuba kalata muyekalu yabakola ki tugenda kudda ekiwuka ekyegasse mu bisasiro enkoko ekibojeramu tukomawo nga muwanga wali ame chief of staff muwanga ayogera Simisa pona chaka na hibiri na ganti Ono tatuo geri na mumaje Anafuide wele Ono ana... vice president Ono wam, ono vice president Ono minister muwanga is a minister of fundraising He has nothing to do with the army Apuna chaka ngari kuranga chini Simisa pona chaka Brigade Ono your minister, your vice president Minister of defense Brigade na gana Hii Mumasogi ono yali awoyaweza nagamba era ekyaddiranga muwanga ne eh, fitinansim omanye nti muwanga yagenda ebusoga nga baluwuliza kirunda bali ku saidi balwakasizi bafulume gavumenti omanye nti bamukolera ekidaala ekitayimiridde nebakitagaza bati nekikuba muwanga katono kifutireyo ebusoga mwanga nga vice president bakole ekitala nga e, e, emisigi erabika nga giri kungulu ne bakinyenya bati ngaayogera nekigo kumwanga nti entale eziri mu bibiina ekintu kyakadaga si kyakuzanya hmm. once you remove kadaga from parliament you not get funding mbabuliriddewaabazungu bagenda kuba mu masente kati nkugambye nti hmm. bano asatu mu ababiri hmm. they are looking for money bagenze wa mukakanizi mukakanizi kamukubireko mu ngalo mukakanizi mulaba ku vidiyo ng'abagamba hmm. eh, degwalikayizempute tetulinamu sente sina we mbagira sente kubanga the case is very expensive era wano nebagaa ntibalonya e, wali sente ono mwavu nnyo ono ayogeddemwavu nnyo ate emisango bagisirikidde gavu no money to pay for royers 10 million dollars baba 10 million on condition nti temutulaalaasa ba, ba, ba, omuzungu akuleka but you have agreed to give evidence on, on zoom derudikireyeyu nti omusango ogukusinze naye mulabe kyemuwadde uganda lukwati rwanda rwanda yajja negoba un anan teyatuyamba kiriton bweyajja ono yagaa nti eh, rwanda malaidakyeka asatu kweyapoli nebakatojja sebo